امروز هم با معرفین های برتر سینمای جهان در سال 2021 با شما عزیزان هستیم با من همراه باشید من که گفتم نباید این دختر خوشگلا به خودمون می آوردیم کجا رفتیم؟ سیبیلو خودتی؟ چرا اومدی اینجا؟ پسر کوچولو دنبال روح من میگردی؟ چی؟ من؟ نه همه تون الله میکنم ببینم این سر چجور پرنده ایه کلابک کلابک کالابک سپرها این خوبه مرغ خارا گوش بده نون داغ نون تازه از تنور در اومده تونو کوتاه سالمونیه آن، پر پرنده آتشین شما رو درمان میکنه جوونیتون بر برمیگر. آی آقا شما خودت ببین نگاه ببین چقدر تازه است پس چرا بو میده ها؟ بو میده یعنی چی نمیخری نخر خب. حالا چطوره بانی پدر اینجا دارم به نیزا نگاه میکنم تونستی تصمیم بگیری که تو مسابقات جنگجویان شرکت کنی؟ نه آقا از کجا همچین قدرتی بیارم وقتشه که دیگه بره باید فرار کنم اینجا جای من نیست شمشیر یه بیار نمیتونم بیشتر از این دوام بیارم که به جنگیدن برای تمامیت ارزی کشور ادامه دادند تبدیل شود نبرد در راه میهن خیلی خوب اینم از ویدیوی من ممنون که تماشا کردین و ام... گزینه یه subscribe رو بزنین